күч боюнча жеңебиз аралыкта жеңилебиз күч боюнча жеңебиз аралыкта жеңилебиз адам чаканы кыймылдуу блоктун жардамы менен көтөрүп жатканда ал аркандын күчү эки эсе узунураак тандап алышы керек биринчи туруктуу блок менен көтөргөн учурда караганда